Ra kurang kurang aku bahagia kowe Nanging saiki malam bosio sio Tresno ku orang bokateno Tresno gian aku es berjuang Tadi temanmu, Tadi temanmu ku tak